Player button. Player button. What's up guys? Баяраа бадрын дараагийн дугаар тавтам оролцгоо. Энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэндээ би яаж цэежнийхаа булчинг хөгжүүлэхээ талаар заах гэж байна. Энэ удаагийн дасгал маань удлаар ерөнхийдөө бол анхан шатны төвшин зориулсан хүмүүст байгаа. Аха шатны төвшин зориулсан хүмүүст за энэ шамар сонир болчихоо. Hey what's going on guys? За Bayra Brothers-ийн fitness дугаар татам морилцоо. Энэ удаагийнхаа дугаараар би та бүхэндээ цэежний булчингаа хөгжүүлэх 8 даслыг заах гэж байна. Энэ 8 дасгал маань юугаар онцлог вэ гэхээр хамгийн анх кастеник сурж байгаа хүмүүст тохиромжтой байгаа. Энэ болохоор бүх дасгалаа 10 удаа хийн. Тэгээд э, нийт 8 дасгал байгаа. Тэгээд энийг 2 раундаар хувааж хийх байгаа шүү. Эхний раунд маань болохоор push ups буюу зүгээр гардлаар сунаалт 10 удаа. Дараагийн дасгал маань болохоор incline push up 10 удаа. Тэгээ knee explosive тесрэлттэй push up 10 удаа. Тэгээд skull crushes буюу гурван толгойн дасгал 10 удаа их байгаа. Энэ болохоор зөвхөн эхний раунд. Энэ раундаа дуусгаад та 1 минут амраад дараагийнхаа 2 дахь раундд орно. 2 дахь раундын маань дасгал маань болохоор юу вэ гэхлээр circle push up буюу тойргоор сунах, дараа нь болохоор bench dips буюу сандалтай сунах байгаа. Аа за тэгээд дараа нь ойр барилттай diamond push up хийн. Тэгээ хамгийн сүүлийнх нь болохоор дахиад 3 толгоон skull crushers хийх байгаа. Энэ дасгалыг та раунд болгоны 2 удаа хийж болно. А хэрв танд амархан санагдвал 3-аар 3-аар ч орсон болно шүү. За ингээд дасгалтаа орцгоо бөөнөрөө. Тэгээ дасгал 10 удаа гар дээр сүнэлт. За сүнэхтаа ерөөсөө гараа ингэж мөрөө сайн хавчиж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингэж унаах нь бол маш буруу форм байгаа. Зөв унаахын тулд заавал заавал таны дохооч нь арагшаага чиглэсэн байх ёстой шүү. За явцгаая. дөрөв гараа суллаад булчингаа суллаад өг. За тэгээд дараагийн дасгал руу орцгоё. Дараагийн дасгал маань болохоор incline push up буюу өргөлтөд push up байгаа. Ерөөсөө энэ дасгал танд хоёрхан сандал хэрэгтэй байгаа. За ингээд сандлаа та хан дөшүүлж агаад жоохон хооронд нь мөрний хэмжээтэй заавж агаад тэгээд incline push up хийцгээе. 10 удаа. За let's go. аа сайн цээж сунгаад өгөх хэрэгтэй ба шүү. За сая 10 байлаа. Энд дацлыг хийж явахдаа сайн амьсгаа гаргаад түлхтэй амьсгаа гаргаад доошо буухтай амьсгаа авах байгаа. Энд асуулт маань юунд ордог вэ гэхээр таны цээжний дээд хэсэг мөлөө таны мөрт мөрийг чинь сонгож өгж байгаа. Тийм болохоор цээжнийхаа дээд хэсэг чинь илүү сайн хөгжиж өгнө гэсэн үг. Хамгийн эхний хэсэм зүгээр пуш ап болохоор таны ерөнхийдөө цээжнийг болчих ер нь хөгжүүлдэг байгаа. За дараагийнхын дасалт руу орцгоё. Дараагийн дасгалт маань болохоор knee explosive push up буюу тесрэлттэй push up. За explosive push up гэдэг маань болохоор цаашдаа бүр илүү хэцүү дасгал хийхэд таны хамгийн анхны гарц чинь болж өгнө гэсэн үг. Тийм болохоор эхний удаад та өвдөг дээрээ explosive push up хийж сурцгаая бөөнөрөө. За хамгийн анхны explosive push up маань болохоор өвдөг дээр байгаа. Хамгийн эхлээд өвдөгөө хантайгаа ойрхон байршуулаад тэгэх юм бол таныг ингээд цаашаа газар руу ингээд унхач чинь түлхэж зөх болно. Тэгээд өөрийгөө дээшээ түлхэж гарна гэсэн үг. Тэсрэлттэйгээр. За явцгаая 10 удаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За энэ дасгал маань болохоор ингээд таныг бас агаар дээрээс өөрийгөө зөөлхөн барьж авахд бас тусалж байгаа. Янз бүрийн гэмтлээс бас таныг хамгаалах болно гэсэн үг. За ингээд дараагийн дасгал руу орцгоо. Энэ болохоор эхний тойргийн маань сүүлийн дасгал байгаа. За энэ нь болохоор танд вирусоо хоёрхан сандалчинд хэрэг болно. За сандлаа хамтаа төшөж тавиад гулхаас хамгаалаад за тэгээд инклайн пушап хийсэн шиг байршил аваад Дараа энэ дээр тавиад. За тэгээд 3 толгоон яг нөгөө нэг штангтай хийдэг, дампалтай хийдэг таслыг энэ дээр хийж болно гэсэн үг. За уцгаая. Тэгээд Хой. 3 4 5 6 7 8 9 10. За сая 10 байлаа. За ингээд дундаа бөөнөрөө 1-ээс 2 минутын завсарлага аваад дараагийнхаа төрөглө орцгоё. За тэгээд амарч явах хөвсдөө би та бүхэндээ маш одоо баяртай мэдээ туулах гэж байна. Энэ юу вэ гэхээр Баяра Brothers маань болохоор өөр нэгэн вебсайттай болж байгаа. Тэгээ вебсайт маань юу вэ гэхээр ерөнхийдөө бол Кастенкийг заах онлайн сургалт байгаа. Онлайн сургалт маань та хаанч утсан дээрээ гадагшаа явсан ч бай, гэртээ байсан ч бай хаан чамаагүй 24 цаг хийх одоо нэгсэн доо фитнес програм байгаа. Энэ дээр нь болохоор фитнес програм маань юу юу багтах вэ гэхээр 30 хоногийн цэвшний дасгал юм уу, нүүл 30 хоногийн өөх шатаах янз бүрийн одоо таны биений олцыг тохирсон даслуудыг бид нэр тусгаж өгсөн байгаа. Мөн энэ Victoria website-ын дараа маань болохоор бид нар бас өөрсдийн э, брэнд буюу хувцсны брэндийг гаргаж байгаа. Ингээд та хэрвээ бие тамирын хувцс битэрийн вебсайтнаас авахаар бол бас авах боломжтой шүү. За ингээд вебсайт маань арай гараагүй байгаа. Бид хоёр бас вебсайт дээр одоо хүртэл ажиллаж байна. Гэхдээ бид хоёр эхлүүлсэн удахгүй та бүхнийхээ гард очно гэдэгт итгэлтэй байгаа. За ингээд амралт маань дууслаа. Дараагийн дасгал руу орцгоё. Хронд маань юу? Эхний дасгал маань болохоор circle push up буюу тойргоор push up хийн. Энэ болохоор яг анхных шиг э, зүгээр гал дээр сунаалчиг байрал аваад тэгээд говтг шиг сунаана гэсэн үг. Таны хөл чинь ерөөсөө байраасаа хөдлөхгүй зөвхөн бие чинь хөдлөнө. Нэг сунаагаад дорон тишгээ. Нэг Авлаа. Хоёр. Дөрөв. Дөрөв. Та, та нөгөө тишгээ. Нэг За саяны circle push-up байлаа. За энэ circle push-up маань танд юу нөлөөлдөг вэ гэхээр булчингийн тэсвэрийг хангаж өгдөг байгаа. Энэ нь болохоор та газар дээр ингээд гар дээр сүнэлтийн байрлаас хэр удаан барих вэ тэр одоо тэр болгонд чинь таны булчингийн төсвөр ажилладаг байгаа. Тийм болохоор булчинг чинь аль болох төсвөртэй болохын тулд энэ дасгалыг хийдэг байгаа. За дараагийн дасгал руу орцгоё. Дараагийн дасгал маань болохоор bench dips. Энэ болохоор одоо нэгсэндээ монголоор суух санаалт байгаа. Гэхдээ суух санаалтын хамгийн анхны шат буюу та зөвхөн сандал дээр хийнэ гэсэн үг. Хөлөө газар тавьж байгаа. Энэ улс төр э, гарны 3 толгойд ордог дасгал байгаа. За тэгээд хөлөө урагшна. За 10 удаа явцгаая. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За энэ дасгалыг ерөнхийдөө бол суг санаалт анх хийж сурж байгаа хүмүүс хийдэг дасгал байгаа. Энэ бол таны гурван толгой булчин одоо ажиллаж өгж байгаа баг багаар төсврийн булчин гэж нь одоо гаргаж өгч байгаа тийм дасгал байгаа. За дараагийн дасгал маань болохоор ойр барилттай diamond push up. Diamond push up юунд хэрэгтэй вэ гэхээр таны цээжний дотор тал болон таны гурван толгонд ордог байгаа. Бидний өмнөх хийсэн дасгалууд юунд ордог вэ гэхээр цээжний тойрог болон цээжний дээд хэсэгт ордог бол энэ болохоор одоо таны одоо цээжийн голын зураас буюу тэрнийг хөгжүүлдэг дасгал байна. За бөөнөр эхэлцгээе. Гараа ийм байралтай газар аваад одоо diamond нэгсэндээ берланж хэлбэртэйгээр За ингэж аваад бас мөрөө сайн хавчиж өгөх хэрэгтэй байгаа аль болох контролтой. За явцгаая. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 За. За ингээд 2 дахь раундын маань сүүлийн дасгал. Skull Crushers буюу 3 толгойн дасгал байгаа. За жоох амарж агаад гараа суллаад жоон сулж агаад за бөөнөрө дасгал руу орцгоё. За. Нэг Яа. 10 байлаа. За ингээд нийтдээ бөөнөрөө 8 дасгал хийлээ. Тэгээд саяны дасгалыг өшөө 2 юм уу 3 тойргоор орохоор бол та өөртөө ачаал өгөөд дахиад хийж болно шүү. За ингээд дараа дараагийнхаа дугаараар уулзцай. Баяра Brothers-ийн фитнес дугаартай хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Who the hell is Bayra Brothers?